deixa eles vir. Matei um. Matei um aqui. Seus merda. Entra aí, porra. Um rochou. É eu. Um tocou no Rolas. Está carregado. Matei damo, matei damo, matou dois. Matei outro, porra! O segundo ali foi com uma. Ganhamos, caralho! Tem cada viatura desse cara. Brabo.